你好，我是小夫。最近我有幸拿到了运行安卓十三的 Pixel Pad，我手里的这款是黑色配色，采用 USB Type C 接口和双扬声器设计，磨砂质感的金属背面只有一个摄像头，看上去非常的简约。圆角边框的设计与 Pixel 手机风格保持一致。正面是一块十六比十的全高清分辨率屏幕，显示效果非常不错。系统搭载的是最新版的安卓十三，唯一有点破坏美感的是这个孤零零的指纹识别按键。 咦，指纹识别？兔年了，和各位开个小小的玩笑。其实我手里这台运行安卓十三 Pixel Experience 的平板，是早就被小米抛弃的小米平板四 Plus LTE 版。众所周知，我是一名小米平板四 Plus 用户，而小米平板四系列上市只有九个月就被早早放生，系统更新也永远的停留在了米 i 十安卓八点一。作为一名小米冤大头，我当然不甘心。 肯定要想办法榨干它所有的价值，毕竟骁龙六六零也算是一代神 U 了，各项规格都直逼当时的旗舰 SOC 骁龙八三五。最终在体验了多个 ROM 之后，我为小米平板四 Plus 刷入了安卓十三 Pixel Experience 版。Pixel Experience 是一个基于 AOSP 的 Pixel 风格第三方 ROM，简称 PE。PE 集成了谷歌服务框架和部分谷歌全家桶，省去了再三装 Google App 的步骤。 Pixel 手机的操作逻辑本来就非常适合平板，而我刷入的这个 ROM，则是 XDA 大神在 p e 的基础上为小米平板四优化过的版本。到目前为止，我已经使用这个 Pixel 风格的 ROM 大概有一个月的时间了。这个单人开发的 ROM 完成度非常高，使用起来也还算流畅，俨然一个 Pixel 平板，甚至比我的 Pixel 七还要 Pixel。比如横屏的这个搜索栏，到目前为止除了微信以外。 其他常用软件还没有遇到过什么 bug，完全超出我的预期。从某种程度上来讲，这个 ROM 甚至要比小米平板四 Plus 上的那个半成品米 UI 还要好上一些。比如在设置界面中，虽然 PE 和米 UI 都是左右两级菜单，但是 PE 版有搜索栏，而米 UI 一直到系统停更时都没做出来搜索栏。更魔幻的是，我这个民间自制的 ROM 在某些方面，甚至还超过了小米最新的平板五 Pro。 比如这个切后台的操作逻辑，果然安卓平板的本质就是一个不能打电话的大号手机呀。喂，小丽啊。说到手机，我发现刷了 P E 的小米平板四 Plus 竟然预装了通话功能。正好我的小米平板四 Plus 是 L T E 版，就随便找了一张 SIM 卡试了一下，竟然可以顺利的打通电话。这米 U I 都没实现的功能，靠爱发电的 P E 竟然实现了。意不意外？开不开心？ 我严重怀疑米 UI 程序员的主页是删贴，副业是写 bug。当然了，作为一款单人独立开发的 ROM 还是有一些不足的，如无法使用三大金刚键导航，必须使用手势操作；可以双击点亮屏幕，但是不能双击熄屏。虽然指纹识别可用，但是无法作为 Home 键使用。目前最让我恼火的是，登录微信后会被强制分屏，无论是微信的设置还是平板的系统设置，都没有找到关闭这个功能的选项。 此外，我还不小心发现了一个滑点。登录微信的时候，英文登录界面管平板叫 tablet，点进去后就变成了 iPad。没想到张小龙也有这么幽默的一面。不过没叫平板我是不认同的。小米平板四 Plus 作为一款当年主打看剧的平板，刷入 p e ROM 之后，无论是在线 1080P 还是 4K 播放都毫无压力。此外，得益于 TF 卡扩展这个黑科技。 配合 VLC 播放器，俨然一个移动影音平台，播放起 4K 30帧的影片来也毫无压力。这里顺便给雷总出个主意，现在去流水线给小米平板六手工转个 TF 卡插槽还来得及。各位觉得我这个建议怎么样？安卓设备真的没有必要为了跟随苹果而跟随苹果。我当年一直不能理解这个设计在一侧的双扬声器，不过现在突然恍然大悟，原来这是雷老板看破天机。 提前参透了短视频大火的未来，超前设计的一款刷短视频神器，不得不为雷老板点个赞。果然是我太短视了，不能理解小米的良苦用心。虽然我不怎么在平板上玩游戏，不过还是简单测试了三款休闲小游戏：GTA 最恶都市、辐射避难所和我的可爱室友。在《罪恶都市》中，无论是过场动画还是游戏时，帧率一直都稳定在六十帧，一点变化都没有。 而辐射避难所也同样可以维持在六十 FPS。至于我的可爱室友，虽然也稳定在六十帧，但是由于游戏优化感人，响应延迟明显，几乎没有什么可玩性。安卓平板对我来说只是一个影音娱乐工具。不过在各家厂商都不遗余力地吹嘘所谓的生产力的时代，我也简单的测试了几款主流生产力软件。我先尝试了微软的 Office 全家桶和谷歌的对应产品，使用起来非常流畅。 然后是 Clip Studio Paint，这是一款类似 PS 的软件，简单画个图也没什么压力。就是屏幕延迟稍高，这种延迟在 Sketchbook 上的表现也很明显，实用性大打折扣。我还尝试通过 CapCut 的画中画功能，叠加了两个 1080P 视频同时回放，可以看到回放非常流畅，可能比电脑端的 Premiere 还要流畅一些。怪不得现在有这么多人喜欢在手机上剪视频。 不过剪辑的时候平板发热严重，对我来说在玻璃上搓视频还是挺别扭的。要说生产力的话，我认为 Chromebook 会是一个更好的选择。不过 Chrome OS 也是一个快被谷歌抛弃的项目。各位对 Chrome OS 有兴趣的话，记得订阅我的频道。咱们单独聊聊这款 Chromebook。一个来月的时间使用下来，这款基于 PE 的 ROM 在体验上可以说是完全超出我的预期。 尤其是影音娱乐方面，我认为甚至强于之前停更的 i UI 十，很难想象这是单人开发和维护的项目。当然了，在使用的过程中，还是会偶尔遇到一些卡顿和 UI 不合理的地方，比如负一页的消息宽度，横屏模式下的奇怪排版。各位使用小米平板四的大冤种，如果对 Pixel 风格 UI 有兴趣的话，不妨刷一下这个 ROM，提前体验一下 Pixel 平板。 我去年年底为了薅谷歌的羊毛，买了一台 Pixel 7。如果各位对 Pixel 7的使用体验有兴趣的话，不妨订阅我的频道，我会在最近几天更新 Pixel 7的使用体验。最后，我不建议各位在刷完第三方系统后安装银行等有敏感信息的 app。第三方 ROM 多多少少还是有一些隐私和个人信息方面的隐患的。我是小夫，咱们下期再见。